бір үйге келін болған апалы сіңлілер екінші бөлім әкесінің кеш ашылған қылмысы үшін өзін ыңғайсыз сезініп нұрлан келіншегінің о жақ бұ жағына өтуде жаным ау сенен артық кім бар айымда күнімде сен деп қояды үлкен жігіт болып қалыпты өзінің үй жайы бар сізге ешқандай ауыртпалығы да зияны да тимейді екен неге сонша ашуланасыз өз қолы өз аузына жеткен екен жұмысы да бар үйленсе болды ғой өзімен өзі болады деген қызының сөзіне кішкене болса да жұбанып салиха апа біраз күннен кейін үйіне қайтты Шалында түсінген сыңай танытып үнсіз жүр ел жұртымызды шақырып құран оқытып жіберелік үндемей отырғанымыз болмас ертеңгі күн көргенде сұрайды ғой мынау кім таныстырайық ағайын туыспен араласып үйрене берсін деген кемпірін сабыр жас күндей көтеріп алып шыр көбелек айналдырғысы келді оған бел құрғыры жарамайды бәсе міне менің ақылды кемпірім деп иығынан қаға берді қайта қайта қонақ күтуге жәрдемші ретінде айдай сіңлісі құндызды шақырды үйге сыланы болда келді қабағы түсіңкі өзінің өткендегідей көздері шатынап тұрғанын байқамайсың себебін сұраған айдай қуанды ол жігітімен байланысын үсіпті. әлгі жігіттің басқа қызбен кездесіп жүргенін біліп қойыпты сіңлісі не болса да жақсылыққа құтылғаныңа қуансайшы өміріңді тозаққа айналдыратын еді оған тұрмысқа шықсаң міне көрмейсің бе атам мен енемнің жағдайын қанша түсінуге тырысқанмен енем қиналып жүр жүргіш еркекке күйеуге тисең көрген күнің осы деп сіңлісін жұбатуда Сен мені түсінбейсің. Мен оны сүйемін. Ұмыта алар емеспін. Жүрегім мың бөлшекке бөлініп жатқандай. Өмір сүргім келмейді. Не істесем екен? Деген құндыз көз жасын тыя алатын емес. Ұмытасың, ол жігіт сенің бір тамшы көз жасына лайық емес. Уақыт өте ұмытасың. Болды енді тұра ғой. Салаттарды дайындау керек. Деген айдай бауырының жанына терең үңілгісі келмеді жылпос жігіттен құтылғанына қуанышты қайта сонымен аханда келді бұл үйге өзі салмақты жігіт екен сөздері орынды келісті жігіт әдегеннен бәрінің де көңілінен шығуда салиха апада. келе ғой айналайын деп үйінің төріне отырғызып мейірім танытты бірден сонша уайымдағаны бекер екен нұрланнан аумай қалған қара баланы көргенде іші бірден жылып сала берді апа амансыз ба деп қос қолын ұсынып амандасқанда шалына деген ренішін ұмытып кеткен сияқты әкесіз өскен оны аяйтын да секілді ал дастархан қамына жәрдем беру үшін сіңлісін шақырған айдай шыж болып ас үйде жүр құндыздың жәрдем беруге келді деген аты болмаса ілініп салынып ол жүр әйтеуір айтсаң істейді айтпасаң телефондағы мұңды әндерді естіп терезеге қарап отыра береді ағайын келіндер әңгіме қылатын болды ғой неменеге сұңқылдап жылап отырсың баршы анау бөлмеге сол жақта отыра берші көзіме көрінбей өшірші анау өлеңді қонақтар кетсінші сенімен жақсылап сөйлеспесем деп қояды айдай ал құндыздың қиялы басқа жақта сен бақтысың ғой айдай саған нұрландай керемет жігіт жолықты ол да сені сүйеді өз басына түспеген соң менің халімді түсінбейсің егер сен нұрланды сүйіп ол сені ұнатпаса не болатын еді мен сияқты жылайтын едің ғой деп отыр терезе алдынан жылжымай кейін сөйлесеміз қонақтарды шығарып салайықшы кейін сөйлесеміз деді қой жай сөйле тыныш естіп қояды өсекші келіндер неге шақырдым екен сені деген айдай сіңлісінің мынау отырысына ыңғайсызданып барады бір кезде әпкесінің көзіне күйік болмайын деді ме құндыз үйден шығып бау жаққа барды ол жақта мен жездесі нұрлан жүрекен атты ерттеп о балдыз келе ғой деп күле қарсы алған жездесі атқа отырасың ба деп қояды өмірі атқа отырып көрмеген құндыз үшін қазір бәрібір атқа мінбек түгілі космосқа ұшып кетсе де бәрібір иә мінемін деді зорлана жымиып осы кезде нұрланның телефоны шырылдап ол сөйлеспек болып ары кетті құндызды атқа ахан көтеріп мінгізді қорқынышты екен ғой мә мен қорқамын ат шауып кетпесін ахан мықтап ұста деп шыңғыра жөнелген қызға күле қарап жігіт тұр мінекей құда бала мен құдаша қыздың таныстығы осылай басталып еді мен срочно кетуім керек ахан құдашаңда абайла аттан құлап қалып әпкесінен таяқ жеп жүрмей деген нұрлан телефонмен сөйлесіп болған соң асығыс кетіп қалды мә керемет қой мынау деген күш күштісін ай аттың бауын мықтап ұста ей сәл былай бауда айналып шығайықшы деген құндыздың көңіл күйі де бірден көтерілді атқа мініп бау үшін екі үш рет айналып шыққан екеудің әңгімесі де бірден жараса кетті осы атты маған атап отыр екен атқа отырғың келсе кез келген уақытта хабарласасың ғой өзім серуендетіп қайтамын деген аханға да қыз қылығы ұнап жатқандай болды ғой күнде хабарласып тұрамын саған деген құндыз да сықылықтап күле береді арадан бірер ай өтті айдайдың жүзі түтігіп кеткен мынау жаңалыққа не қуанарын не түңілерін білмейді сіңлісін тағы да қыспаққа алды неге енді ахан басқа жігіттер құрып қалды ма сен қызақ мені күйдіріп өлтіретін болдың деген әпке сіңлісінің ахаммен кездесіп жүргеніне қарсы болды кездескенде де екі үш рет атқа отырып қыр етегінде серуендеген ғой жай ғана достар секілді соны жеткізбек болып еді әпкесі баж ете қалғаны несі қойш осы саған ақ менің жігітпен жүргенім ұнамай қойды тегі әпке болып сырласудың орнына ақылыңды айтып дікеңдеп шыға келесің сөйлескім келмейді сенімен шынын айтсам не болыпты ал не білінді ахан менің қайынным қалай болар екен басым қатып кетті не ойларымды да білмеймін осы сен обязательно жігітпен жүруің шарт па жігітті жиыстырып қойып оқуыңды оқысайшы одан да әр жігітпен бір жүріп жаман атың шығып кетер бір жігітпен жүрдің бе до конца сол жігітпен жүріп мен сияқты күйеуге тиетін болсаң уайымдамайтын едім күйеуге тию дейсің бе дұрыс айттың мен күйеуге тиемін иә аханға күйеуге тиемін ал не дейсің деген құндыз да әдейі ерегісіп айқайлап күліп алды мына қыз жынды болған шығар ойнап сөйлесең де ойлап сөйле сенің мінезіңді білемін аханды қор қыласың жетім өскен бейшараның обалына қаларсың райыңнан қайт айналайын деген әпке ақылына құндыз ызасы келді қор қыласың дегені несі соншалықты жаман адам болғаным ба неге мені жұрттың бәрі тіпті жанашыр бауырымның өзі жаман деп ойлайды неге менен жұрттың бәрі қашады үйде де ең көп ұрыс естетін мен сүйген жігітім де тастап кетті достарыммен де сөзге келіп қала беремін соңғы кезде маған не болып жүр ешкім менің сөзімді сөйлемей тек ахан ғана маған жақсы сөзін айтады тек аханнан ғана жылулықты сезінемін деп ойға шомып кеткен құндыз әпкесінің көп айтқан сөзінің бірін естісе бірін естпеді тек түсінгені әпкесі мұның аханмен достасуына қарсы айдай мінезді ақсаусақ сіңлісінің мұнысын мүлдем құптамайды тірлікке жалқау өз білермен тілі сала құлаш сіңлісі бұл әулетке келін болып жартпас. ұятқа қалдырар туған бауыры болса да алыстан сыйласқан дұрыс оның ойы осы ақан сол күні яғни алғашқы таныстықтан соң құндыздың телефон нөмірін жазып алған болатын бір бірімен хабарлама арқылы сөйлесіп жүріп кейіннен кездесуге шақырды Суай чигитин тез омуту үшін құндыз ахан мен кездесуге кет әрі болмады. Әпкесіне айтпады ол. Үйткені қарсы болатыны белгілі. Қарсы болып отыр ғой, міне. Осайдай ше. Бұл не істесе де оған жақпайды. Расында да аханға күйуге тиіп алсамайкен. екен. Мұндай ой жоқ еді. Аузы көпіріп ақылын төккен әпкесінің өзі ойға салды емес пе? Екеуміз абысын ажым боламыз, рахат қой деді ызалы күлкімен қалай түсінсең солай түсін мен қарсымын ақан екеуіңнің жүрістеріңе ол баламен сөйлесіп қояйыншы мен сіңлімнің басын қатырып бар сөйлес қазір сөйлес не дейсің оған сіңлімнің мінезі шатақ өзі жалқау саған дейін жігітпен жүріп болары болып бояуы сіңіп қойған ол саған лайықты емес демексің бе бар дәл қазір барып айт біле білсең ахан мен жайында бәрін біледі оған бар жағдайды ашық айттым мені осы қалпыммен қабылдайды ол сонда да менен теріс бұрылған жоқ ал не дейсің егер мен қаласам бүгін үйленуге дайын сол қайынның деген құндыз еңіреп жылап жіберді бір кезде білмеймін ғой не айтарымды да білмей қалдым деген айдай үнсіз отырып қалды сонда да ол кешке жұмыстан келген аханмен оңашада сөйлесті ал артық сөзі жоқ не нәрсеге де байыппен қарайтын қайынысы. мен құндызды бақытты еткім келеді ол жақсы қыз ғой деп бірақ ауыз сөзбен жеткізді бар жағдайды қайынбикенің аузына құм құйылды қайынінісі мен сіңлісінің бас қосқаны жақсы да шығар бірақ қалай болады екен кіші сіңлісі сияқты бұл айтқанына көне бермейді бетінен алып отырады үнемі екеуі ошақ басында бажылдасып жүрсе ұятты жағдайды нұрланға айтып еді ол қуана құптады үйлендіріп той жасап берейік деп ыржиып отыр нұрланның сөзін ата енесі де қолдай кетті алыстан арбалағанша жақыннан дорбалаған жақсы саған тартса жаман емес мейлі бір басын екеу етіп қоялық аханның сауап тірлік қой үйленген соң өз үйіне барып тұра береді деді енесі де ал атасы темірді қызған кезде соғу керек көңілдері жарасып тұрса кейінге қалдырмайық той қамына кірісейік деп білегін сыбанып алыпты құндыздың әке шешесі бұл жаңалықты естіп есеңгіреп қалды артынан айдайдың қасында болғаны жақсы өзі тәрбиелеп алар бір біріне серік болады бір жағынан деп оларда көндіпті. көндікті сонымен аз күннің ішінде апыр топыр әрекеттің арқасында ахан мен құндыз бас қосты дүрілдеп тойлары өтті апалы сіңлілі бір үйге келін болып түсіпті деген сөз лезде ауыл ішін аралап кетті біреулер таңданып бірі қарсы болып жатты кім қалай қабылдаса да құндыз өз шешімін дұрыс деп тапты аханды бұрынғы жігіті сияқты сүймесе де жақсы адам ретінде сыйлайды елпілдеп көңілін аулап жүрген жаннан қалай жерісін. уақыт өте бауыр басып кетер солай ғой бірақ келін атанса да көз алдында айдай жүргендіктен бе қыз кезіндегі еркелігін шетке сырып қоя алмады тойдан кейін тал түске дейін ұйықтады оған ешкім үндемеді тойда шаршаған болар демала берсін деген енесі күліп түсіністік танытып қоя салды алайдай бұлай жасамап еді ертеңіне ақ ерте тұрып келін шайдың қамына кірісіп кеткен мынау сіңлісі сияқты керіліп созылып жүрмеген ешқашан бауыр үшін ата енесінен ұялып барады бөтен болса екі қойы бір тиын еді неге кешке дейін ұйықтамайды бауыры болғандықтан сөз мұның атына да келеді ғой иә енді келін сіңлісін бұл тәрбиелемегенде кім тәрбиелейді екінші бөлімнің соңы әңгіменің жалғасы бар